Bob Mopsy, dai fama se sta mezz'oretta. Age of Conan. E poi andiamo a dormire. Così domani mattina ci svegliamo belli freschi. passa qualche pizzola eh. no vabbè io non ci credo cioè non ci credo un'altra volta alle 3 di notte ma come cacchio è possibile? Ma avrò giocato mezz'ora al massimo? Ma che cavolo! sto punto famo se giusto un altro paio di livelli.